металл өткөргүчүнүн каршылыгынын температурага көз карандылыгынын тажрыйбада карайлы ток булагы электр лампасы спираль түрүндөгү өткөргүчү бар электр чынжырын чогулталы лампа ток күчүнүн индикатору катары болот анткени лампа аркылуу ток күчү тууралуу айтса болот электр чынжырын туюктайлы лампа жарык күйүүдө спиралга газ ызыткычты жакындатабыз спиральдын ысышы менен лампанын жарыгы азаюуда. демек электр чынжырында ток күчү азайды ток булагынын кыскычтарында чыңалуу турактуу калса анда ток күчүнүн азайып калганынын себеби бул спиральдын каршылыгы көп болгондуктан бул нерсени түшүндүрөлү металл өткөргүчүнүн каршылыгынын температурага болгон көз карандылыкты карайлы металлдын кристалл торчосу пайда болгондо ядро менен начар байланышкан металлдын атомдары сырткы валенттүү электрондорун жоготот кристалл торчосунун түйүндөрүнө жайгашкан металлдын оң иондору термелүү кыймылын жасашат эркин электрондордун жыйындысы электрондук газ деп аталат жана металлдын электр өткөрүүсүн камсыз кылат электр талаасынын таасири аркылуу электрондор электр тогун пайда кылып иреттүү кыймылдашат металл өткөргүчүнүн каршылыгы бул электрондордун кыймылына кристалл торчонун иондору кагылышат ошондой эле энергиянын кайсы бир бөлүгүн берет өткөргүчтүн температурасын жогорулатканда электрондордун ылдамдыгы ошондой эле кристалл торчосунун түйүндөрүндөгү иондордун термелүү амплитудасы дагы жогорулайт бул нерсе көбүрөөк электрондордун иондор менен болгон кагылышууларына алып келет каршылык чоңдугу көбөйөт